Таня, у меня вопрос такой. Э, ну, насколько я помню, были какие-то попытки э, создания какого-то такого славянского, что ли, если можно так сказать, государства, где должны были находиться три страны, это Россия, Беларусь, Украина, ну, почему-то Казахстан был, а, насколько я помню, да, славянским государством. Ну, Украина, а по-моему, там уже как-то... А я есть славянский, <laughs> там сколько там казахов. Э, каковы шансы на этот э, период, и почему это не произошло? Ну, допустим, если мы уберем, ну, с Украиной все понятно, э, уже не до того как. А, ну, насколько я помню, сейчас и граница, по-моему, осталась. То, то есть нету визы пересечения, допустим, между государствами. Один раз я как-то случайно э, ехав в Минск, э, всего два раза я за 24 года приезжал в Минск, но второй раз я поехал, каким-то образом я попал в Москву, Э, и я летел через Москву. То есть первый раз я летел вот непосредственно в Беларуси, Соединенных Штатов, э, с пересадкой uh-huh. где-то там в Германии, по-моему. И там меня шмонали, извините, на границе, поскольку там были там чемоданы какие-то. Сказали, что я тут все везу из Соединенных Штатов почему-то на продажу в Беларусь. Ну, как таможенники это. Э, вот, когда я летел <laughs> второй раз через Москву, то меня никто не шмонали, поскольку я был свой, так скажем. Поэтому там это было как бы и границ не было. Это все осталось или э, без какой-то такой вот э, безвизовый проезд и совершенно свободно? Еще раз, и почему не произошло вот это слияние? Я не ну, знаю, каму больш вопросу Чаму чаму не было злівання, дык гэта здаецца <laughs> да мяне. Яго і не магло быць. <laughs> Бо гэта была э, гэта здаецца э, таня э, чакаю хвіліну, калі ласка. Бо гэта вось гэта аб'яднанне з'яднанне Расіі і Беларусі, гэта здаецца быў першы і грандыёзны распіл потым пачалі піліць ужо так э, памелкаму скажем а гэта быў грандыёзны распіл на ўзроўні дзвюх дзяржаў ось дзве дзяржавы вырашылі аб'яднацца хоць было зразумела абсалютна што ніякога аб'яднання не можа быць але столькі месцу столькі структуру кампанія баравога уся прычым адседзеў у амерыканскай турме э, потым у зноў з'явіўся і зноў э, аб'ядноўвае чалавек аб'ядноўвае баравы чаму баравы мы кажам пра барадзіна зараз даруйте это калі яго арыштавалі у нас у менску знік барадзінскі хлеб да, да, да, Бородинский да, переименовали. А, про, он он про, сейчас, э, он про, сейчас про, у нас дар, э, Бородинский хлеб. Дар, поэтому... дару, дар, даруйте пироблыто, бывает. <laughs> Бывает. вот, да. Боровы – это как раз-таки становший ну, персонаж. Боровы, боровы – становший персонаж. Заправлю, э, да, про Бородина, да. Э, вот. И вся эта компашка, ну, как быцем бы... Вот яны и распилили тады. А потом уже пайшла ўся так дробязь такая хто ўжо піліў не такія мільярды шансов на аб'яднение нету как я понял і не было і не было і не будзе шансы на аб'яднанне могуць быць толькі военным шляхам э, але я думаю что народ зараз трошки іншы лукашенко таксама разумее что аб'яднанне з рассси гэта значыць аддаць сваю ладу а а ён этого не хоча і будзе этому супраціўляцца Ну і частка людзей все-таки слухае э, свайго правадыра э, Таму што многія людзі все-таки его падтрымліваюць меншая частка большая я не буду замяняць с сабой нейкія сацыялагічныя опросы апытанні але ну просто людзі нейкі супраціў все-таки акажуць і не будзе такое зліцця Тань, ты ведаешь, мы знову ў палітыку лезем, але да, да, да, да, але, але тым не менш я ведаю сваіх э, знаёмых у Менску, э, якія кажуць, што яны супраць лукашэнкі, але яны за Пуціна. Гэта, гэта, гэта, гэта горш. Я ведаю людзей, якія кажуць так что ён давёў народ э, да жабрацтва сталі жыць горш ну сапраўды я бачу па людзях што яны сталі жыць горш а і Пуін быў бы лепей. Калі я адказваю, што Росія зараз бедная, ўсё трымалася на расійскіх крэдытах пры вашым лукашэнку. Яны кажуць, горш не будзе, але потым людзі задумваюцца і дадаюць, але ж нашых дзяцей і ўнукаў забяруць у расійскае войска, адправіць у гарачыя кропкі і гэтак далей нават без войнаў і гарачых кропак э, все роўна э, калі дзіця служыць там падменскам это одна справа а іншая справа калі дзесьці ў нейкім у сурійску ну, не ў крыўду будь сказана ў сурійску ну карацей кажуць да есть такія людзі ёсць такія людзі канешне Ярослав э, я прошу прощения ну или татьяна тоже а, ну в вот Ярослав говорит Менск, э, Татьяна говорит Минск, э, хотя э, действительно есть Менск от слова там менять, допустим, и даже я когда-то это все изучал, но тем не менее укоренилось все-таки слово Минск. Немножко истории, как это все и как правильнее, можно сказать, называть или нет такого слова правильно, и так, и так. Судона, кто почне? Ну давайте я пачу Татя, Татяна, пачынай ты э, У дадзеным выпадку Менск гэта ад слова ад э, назвы ракі рака Менка, на якой заснавалі горад Менск а не ад слова мяняць мяняць увогуле такое слово не існуе ў беларускай мове но змяняць змены Вось а мінск сам па сабе узнік як польская назва у часы рэчы паспалітай ёсць э, у Польшы горад мінск мазавецкі допустим мінск мазавецкі а ў нас быў нейкі іншы мінск восьось Ну, нехай э, Вячеслав, э, ой, нехай Ярослав дополніць мяне, можа быць, я штосьці ўпускаю. Я, я дапомню, не, просто ракаменка гэта ад стараславянскіх каранёў ідзе, э, наколькі я ведаю. І сапраўды гэта быў мен, менны менны шлях так званы, mm -hmm. дзе э, была э, вялікі гандлё, гандлёвы пункт вялікі і там гандлявалі там мянялі бо тады тады, тады тады было не столькі грошаў колькі натуральны памен і таму гэта э, рака менка на якой мянялі А ты ж ведаеш што сама па сабе свісла гэта як бы бярэзіны і днепр э, гэта одна артэры водная там таму гэта быў вельмі карысны менны пункт э, таму кажуць што рага рака менка і потым менск і і потым мінск гэта уже ўжо як бы у польскім перакладзе і мінск мінск мазавецкі ёсць у э, польше да э, пад здаецца э, пад варшавую апошняя станцыя так правильно так я недавно ехала і сапраўды гэта такі крыху польскі пераклад але вось за под гэты чын мы можем перайсці э, некалькі ў гісторыю і ўсё ж такі вось наши адносіны і адносіны сённяшняга пакалення да той гісторыі вялікага княства літоўскага якое было э, у жэчы паспалітай у той час і тым не менш э, вось э, зараз э, э, как бы як быццам мы дамініруе Масковія э, хоць Масковія тады не дамініравала ніводнага разу э, і э, тут узровень адукацыі які быў у, у, на тэрыторыі вялікага княства літоўскага той узровень універсітэтаў сістэмы у э, законнай сістэмы сістэмы канституцыі канстытуцыі якая была тады я уж не, не кажу про статут вялікага княўства а э, тым не менш э, нават подзаконныя акты нам кажуць про тое что э, была дэмакратыя якая сёння беларусі не снілася так по ходу ну першая ў еўропе канстытуцыя другая ў свеце так і другая ў свеце пасля Амерыкі ЗША то у нас была канстытуцыя нам ёсць чым ганарыцца вось нядаўна адзначалі 501 гадавіну 8 верасня як пасля татя даруй 1770 які шосты ці другі <laughs> тут тут есть две даты я не між імі хістаюся калі была напісана і калі была подпісана але статут вялікага княства літоўскага першая канстытуцыя 1596 здаецца так по-моему так я вот зараз якраз э, статут статут канешне быў на 200 гадоў раней а канстытуцыя вось калі была прынята амерыканская прыбаўце один год то і яшчэ праз год толькі французы прынялі по-мому нават мы з французамі в один год просто мы на некалькі месяцаў раней ну ну ну ну ну ну ну ну ну ну тое што прынялі французы яны згубілі <laughs> на гільятыне так ёсць такая справа ну а мы згубілі на тым што э, рэч паспалітая была ператворана у тады ў сучасную украіну толькі тагачаснымі сродкамі Таму што адбыўся першы раздзел потым другі потым трэці ну, ну, ну, гісторыя апошняя пасля паўстання касцюшкі зразумела а апошні так. здаецца падчыненне гэта пасля польскага паўстання 183031 э, гадоў так. гэта быў ужо апошні падзел наколькі я ведаю гісторыю все правильно і атрымліваецца што паўстанне каліноўскага яно увогуле было ўжо абсалютна безнадзейнай сітуацыі абсалют, аб абсалютна ніколі про, это, про, про... Это... Это был крок отчаю, такая акция, э, акция отчаю самых храбрых людей, самых смелых в этой краине поневоленной. Мне, мне вельми шкода, что Беклямишевы были на, <laughs> на, на, тым, бак... на, на тым баку. А мне... вось мои продки были как раз на гэтым баку. Мои продки были на гэтым баку, и яны были позбавлены шляхетских вольностей и розных маемостей и так далее ну, ну, ну бачыш у, <laughs> у, у любым выпадку мы с тобой зараз не воюем не воюем это, это, это, таким таким чынам мы можем сказаць что аб'яднанне беларусі на нас і завяршыцца здаецца дай бог дай бог не я думаю не так слова я думаю что аб'яднанне беларусі завяршыцца на ідэі адраджэння але не рэч паспалітай а вялікага княства літоўскага але канешне это будзе у ў тэндэнцыях 21 стагоддзя неяк мы на фейсбук так у кулуарах у нас у нас было какой-то там немножко перерыв да э, татьяна повтори пожалуйста а, да может быть я порушила тут некую сувязь я хочу сказать что есть такая идея якая взросту незалежно от палітычных поглядаў незалежно от того хто лічыць што нам трэба быць з рассіяй там з Еўропай альбо можа быць эканамічна супрацоўнічаць з Китаем ёсць людзі якіх трошки крен яны так. есть знаёмыя такія нармальныя эканамісты і бізнесоўцы якія лічаць што мы мусім толькі з Китаем тому что Амерыка это кепска Россия яшчэ горш А как ну, там а как этих китайцев сейчас в Беларуси много или мало? вельмі шмат от як раней савецкі так у савецкі час у нас было шмат студэнтаў з замежных краін таких як ну, афрыканскія краіны з бліжскага ўсходу былі польскія студэнты з якімі я дарэчы вельмі сябравала і, і, і было шмат в'етнамцаў на камвольных комбинатах ну, вьетнамцев да это даже я помню а, ну вот китайцев как бы особо кроме китайских кеды я помню но это было очень давно не было и китайских шариков э, для, пин, для пинг-понга а самих китайцев как бы засилия не было а сейчас вы говорите их там довольно много да так их даволі шмат і угу. больш затое у школах вывучаецца не ва ўсіх але ў некаторых китайска так китайская мова як зарубежная вылучается <laughs> слухайте я, я я я уже веру сорокину шчыра кажучы <laughs> я уже, я уже веру такому пісьменніку як сорокин <laughs> а на польско-китайской границе все спокойно гэта ну, прыклад ну так э, есть есть такая повесть яго э, дзень апрычніка э, дзе такое будучае россии дзе ўжо ёсць апрычніна зноў дзе ёсць як бы монарх і у іх самая першая забота гэта пастаянныя сувязі з кітайцам бо кітайцы ўсё кантралююць ну, Насамрэч сапраўды шмат этих китайскіх студэнтаў Ну не магу сказаць што цэлыя натоўпы але я часта іх бачу і мы ўжо да іх прывыклі ніякага негатыву бы я не адчуваю і сярод людзей таксама не чула каб не негатыўна іх успрымалі яны ну, спакойныя людзі і дарэчы набываючы дзіцёнку свайму васьмікласніку сшыткі розныя для лабараторных я заходжу ў краму і бачу што там по-англійскай мове па-нямецкай па-гішпанскай стаяць розныя слоўнікі і гэтак далей і бачу і па-кітайскай таксама і падручнікі ёсць розныя дапаможнікі то бок кітайская мова уваходзіць у наше жыццё мог 20 гадоў таму <laughs> разве што будуць падручнікі на па-кітайскай мове на ну,